Čus, jsem zpět s novým videem. Dneska jsem se díky našemu geogurovi Modrákovi mysli dostal na jednu lokalitu, kde geoguru našel luxusní nálezy Tady tohle toho kalcitu. No, ale lokalita už je nějaká taková tam trochu, protože tam řádil nějaký, nějaký prospektor, který to dělal ve velkém, takže to celý rozjebal jsem tam našel jenom tady tenhle ten odpadek, ale taky dobrý, na, do domácí sbírky bych řekl. Tady jsem našel další takový nějaký zanechaný element. Pak je docela slušně. No a tady mám takový jako, jsem chvíli kutal a vykutal jsem si vlastní druzičku, takže si uděláme unboxing takový, nebo unveiling, jak to říct. Druzička je úplně mega giga. Prostě tam takhle to tam trčí. A teď jsem myslel, že bych ji zkusil pláchnout trochu. No takže druzičku jsme trochu vykoupali. Vypadá jako luxusně, musíme na ní opatrně, aby se nám nerozpadla. Většiná škoda, no. Tak to nám tady modrák, myslím, udělal takovýhle krásný odpoledne s kalcitem